Yeah. Oh, yeah. Lucky ass. maturamente Madura mientras encuentras la cura Aprovecha el tiempo sin tortura Estoy poco dura, no todo es superfluo ni hermosura Máscara es la máscara que te pone insegura Dime dónde está, dónde está tu ternura La mía la hogué para que no te sientas segura No quiero amor ni pena, prefiero una quimera Una mujer que me quiera sabiendo que vacía está mi cartera Felicidad efímera, el amor es mi cólera Sentado en mi recámara, mi mente ya no coopera La ansiedad es mi ópera, que dentro de mi ópera Sáquenme de acá, un vino y un camarada para pa' no callarme Te regalo un par de likes para que puedas valorarte Yo sé que cuesta amarnos Si cada vez nos cuesta más Ahora yo comprendo No confundo el miedo con la. los cuatro llegan en mi cara De cada cuatro veces que me enamoro cinco desilusionaban De cada cinco veces que yo lo intento seis veces yo fracasaba De cada seis veces que yo fracaso siete yo me levantaba Detrás de mil caras bonitas encontré más de un demonio También encontré los míos, no me hacen sentir tan solo De yo yo aprendo, de a poco lo rechazo De a poco voy cambiando, no veas solo lo malo Pago lo malo que en vano no sano y me diste Rescato lo bueno, veneno que quemo voy triste si no te llamo no esperes que yo te conquiste Yo aprendo, llamo, seres el que hoy día me viste Crítica, platica de manera analítica Temática, simpática, no me hables de política No me hables de amor, háblame sobre paisajes Háblame de placer, mujer, sin montar un montaje yo tengo la clave, cantar en mi nave No dejo que nadie me diga que pare Tú deja que vuele si sabe que puede No niegue que quiere, si quiere puede volar Ahora yo comprendo